Давай руку быстрее, а то упала, сейчас учительница придет, получишь пошли. Здравствуйте, дети! Сегодня у нас контрольная по математике. Маша, не спи. А кто хочет первым выйти к доске и решить пример? Я думаю, что к доске пойдет Петя. Давай, Петя, иди. О, что это такое? Кто знает правильный ответ? Маша? 48. Молодец, садись. А тебе, Петя, два. А у меня портфель в руке С огромной двойкой в дневнике С тяжелой двойкой в дневнике А все шагают налегке А все шагают Привет! Петь, ты что такой грустный? Я получил двойку в школе. Да не переживай, позанимаешься и все у тебя получится. Ладно, пошли домой. Ты все равно у меня самый лучший. Даю команду на проверку всех систем. Готов? Готово! Готово? Готов к запуску. Начинаю обратный отсчет. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Молодец, Петя, все у тебя получилось.